саламатсыздар мауқушылар, оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз 9 сынып физикасы жетінші параграф центрге тартқыш үдеу деген тақырыпты қарастыратын боламыз жақсы олай болса бастаймыз бүгінгі күтілетін нәтиже сабағымыздан яғни есептер шығаруда центрге тартқыш үдеу формулаларын қолдана аласыңдар сонымен қатар центрге тартқыш үдеу не екен деген сұраққа жауап бере алатын боласыңдар сонымен центриотатқышуды дегеніміз не бұл шеңбер бойымен қозғалатын дененің қозғалыс бағытын центрге қарай бұрып отыратын үдеу бұл центрге тартқыш үдеу деп аталады мысалы ә, суретте көріп тұрғанымыздай мынау бізде сызықты жылдамдық иә солай ма әлі осы нүктеде центрге бағыттайтын бұл әрине центрге тартқыш үдеу деп аталады центрге тартқыш үдеуді қандай әріппен белгілейміз а ц т яғни үдеу индексінде т яғни центрге тартқыш үдеу деген мағына береді формуласы жылдамдықтың квадраты бөлеміз радиусқа э, Өлшен бірлігі метр бөлінген секунд квадрат болады екен яғни э, бұл бізде жалпы айтқан кезде мысал ретінде айтатын болсақ мынау э, қарапайым бір велосипедтің дөңгіліктері мысал келтірейік ол жерде дөңгіліктері спис деген нәрсе бар ол барлығы бірдей қатырылмаса бірдей уримде тұрмаса дөңгелегіміз қисық жүреді яғни бұған бір мысал айтатын болсақ барлығы центрге қарай бағытталуы шарт деген сөз ал енді осы формула қалай шыққандығын көрсетеміз үдеудің формуласы қалай түрленіп шықты ә, жалпы жаңа жерде біз формулаларды теңестіріп алдық ә, шеңбердің радиусы және белгілі бір жылдамдықпен жүрді және ә, белгілі бір жолды белгілі бір жылдамдықпен жүрді деп ә, қарастырып алайық сол кезде осы жерден жылдамдық табатын болсақ дельтасынан табатын болсақ формасы осылай түрленеді иә бұл жерде r деп жатқанымыз шеңбердің радиусы бұл s орын ауыстыру дененің орнын ауыстыру болады енді осы жерде формуламыз үдеудің формуласы неге тең жылдамдықтың өзгерісін уақыт өзгерісіне қатынасы деген сөз яғни біз не істейді екенбіз нәтижесінде формула орнына қойған кезде s бөлінген т бізге береді жылдамдықты береді ғой жылдамдықтың екі көбейтіндісі бізге нені береді сонда ә, мына бір форма бүйтіп жасақ болады міне үдеу тең жылдамдықтың квадрат ә, э, то есть квадрат демей тұрайық бірінші жылдамдық көбейту жылдамдық бөлінген r себебі ә, э, s бөлінген t жылдамдықты береді сол себепті бұл не болады жылдамдықтың квадратын бөлеміз неге ә, радиусқа деп қарастырамыз яғни бұл үдеудің формасы осылай түрленіп шықты деген сөз окей ары қарай ә, енді үдеудің периоды Э, пен жиілікпен және бұрышты жылдамдықпен байланысын тоқталып кетейік жалпы сызықты жылдамдықтың формасын өткен сабақта айтқанбыз мынаған тең деп иә екі пи р бөлінген периодқа тең деп қарастырғанбыз ал енді э, бізде формуламыз қандай үдеудің формуласы центрда жылдамдықтың квадраты бөлінген r орнына не қоямыз мына формуланы жазған кезде формуламыз мынандай түрде түрлем шығады екен бұл неге байланысты сызық жылдамдыққа байланысты ал енді келесі бізде ә, үдеуді біз мынандай түрде та болады міне неге өйткені жиілігіміз неге тең периодқа тең болғандықтан жаңа біздің формуламызды мына жердегі формуламызды периодтың орнына біз бір бөлінген жиілік деп қойдық нәтижесінде келесі формуламыз түрлем шықты иә ә, немесе немесе енді бұрышты жылдамдықпен тоқталып кетейік бұрыштық жылдамдықпен ә, жалпы мынау бізге неге тең бұрыш жылдамдыққа тең болады ол деген сөз ә, біз формуланы былай түрленіп жазсақ болады деген сөз и все окей немесе мынандай түрде жазуға болады бұның барлығы әрине түрленген формулалар болып есептелінеді ал енді ә, кішігірім сендерге қызықты мәліметтер ұсындық оқимыз керек жері болса түртіп аламыз бұл сендер үшін қызық деп ойлаймыз Э, и сонымен қатар есептің шығару жолында көрсеттік кейбір есептердің қалай шығаруға болатындығын э, жолымен иә дәптерге түсіреміз одан кейін барып пысықтау таймда берілген бар болған төрт есепті шығарамыз түсінбеген жерлерің болса сұраймыз сонымен қатар құрметті оқушылар егер сабақ сіздерге ұнаған болса міндетті түрде ә, бізге лайк комментарий және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар ә, сонымен қатар тіркелу нәтижесінде біздің каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосасыз сонымен қатар сіз біздің жаңа шыққан видеоларымызды видео сабақтарымызды бірінші болып көруге мүмкіндік аласыз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз